συνέλευσε ξανά εξ στην Κρήτη, της Πολιτική Επιστήμη και η ομάδα εργασία μου εκπώνησε τη μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών ε, επιπτώσεων. Ε, δύο πράγματα πολύ γενικά πριν περάσω ειδικά στη θέση εργασία. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει εμβολία σε κανέναν εδώ μέσα.

Εάν δεν θέλει να ακούσει, θα σου να φύγει. Δεν μπορεί να κάνει Όχι, μπορεί να κάνει Σα παρακαλώ πάρα πολύ να ανακατονεύγενος ότι είναι έτσι. Σας παρακαλώ πολύ. Σεβαστείτε του περιφερειακούς ε, συμβούλους. Πίσω από σένα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Και μην διακόπτε. Και τους μελετητές να σεβαστούν λίγο. Όλους. Οι μελετητές να σεβαστούν όμως. Σα παρακαλώ. Ε, σα έφυξα, κύριε Φανέλη. Φυσικά με θίξατε. Επειδή ποτέ ε, ναι, μου έχω ανάπτυξη. Κύριε, Δεν μπορεί κανεί να προδικάζει τη γνώμη του άλλου. Είπε ο κύριο ότι τον διέκοψα, είπε όμω ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι θεωρούν με οχλό ανάπτυξη στην επένδυση. Δεν είναι δυνατόν να προδικάζει την κάμερα κανενό πριν ολοκληρώσετε την παρασύρωση και πριν ακούσετε τι Άρα κύριε Ορφανέ, σα παρακαλώ, δεν υπάρχει κανένα για να διακόψετε. Κύριε Ορφανέ. Κύριε Πρόεδρε, τη διαδικασία αυτή υπάρχει μια επιστήμη. Η επιστολή. Εμπιστολή. το κράτο είναι υπογεγραμμένη από 21 φορεί. Θα, θα, θα έρθουμε σε αυτό. Θα έρθουμε σε αυτό, κυρία Λεβάκη. Είναι το εκπρόσωπο ο κ. Κεντζαρέτη, θα μα το. τελειώσουμε όμω αυτή την ενότητα. Παρακαλώ. Και σα παρακαλώ μην διακόπτετε. Θα αναγκαστώ εγώ να διακόψω. Ευχαριστώ. Ε, Ανεξάρτητα λοιπόν από το τι πιστεύει ο καθένα, ε, πρόκειται για μια, και αυτό παρουσιάστηκε, για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη σύνδεση τη τοπική ταυτότητα με αυτό που εννοούμε σύγχρονη ανάπτυξη. Και στη μελέτη, πολύ αναλυτικά, υπάρχουν στοιχεία από τα οποία ε, προκύπτει το πλήθο των ωφελιών οι οποίε διαχέονται άμεσα ή έμεσα στην τοπική κοινωνία. Αναφέρθηκαν ορισμένα, όπω η αναστροφή τη εγκατάλειψη τη περιοχή, η παροχή ευκαιριών απασχόληση και κατάρτιση για τον τοπικό πληθυσμό, η πρόθεση των τομέων τη κατασκευή και τη παροχή υπηρεσιών και η ενίσχυση βεβαίω τη ε, αυτό που ονομάζουμε διακλαδική συνέργεια, δηλαδή τη γεωργία και του τουρισμού. Ε, ενδεικτικά τρία στοιχεία για τη συνεισφορά τη επένδυση στην πολύπαθη εθνική οικονομία. 55 εκατομμύρια ευρώ μόνο από του φόρου ε. εισοδήματο κατά το στάδιο τη κατασκευή, 68 εκατομμύρια ευρώ από το ΦΠΑ στη διάρκεια της κατασκευής, 159 εκατομμύρια ευρώ από το ΦΠΑ τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας. Ε, και για να πάω στη συγκεκριμένη, για να καταλήξω στη συγκεκριμένη ε, ερώτηση, στην οποία θα δώσω αμέσως για την μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε τον ε, λόγο στον συνάδελφό μου, τον κύριο Μανασάκη, η μελέτη, από τη μελέτη προκύπτει ότι περισσότερε από 4.000 νέε θέσει εργασία θα δημιουργηθούν συνολικά έμεσες και άμεσες κατά την κατασκευή και την λειτουργία. Συγκεκριμένα στην κατασκευή προκύπτουν ε, από 1127 έως 2000 και κάτι θέσεις εργασίας το χρόνο κατά τη διάρκεια κατασκευής μέσος όρος ε, και έμεσες 970. Και ε, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ξενοδοχείου άμεση κλήρης απασχόληση 610 άτομα άμεση μερική απασχόληση 213, δευτερογενής απασχόληση, και αυτό ίσως μπερδευτήκατε εκεί, 1498 άτομα και υποστηρικτική απασχόληση 559. Συμπληρωματική απασχόληση, γιατί δεν μιλάμε μόνο για αυτού που δουλεύουν μέσα στο ξενοδοχείο, αλλά για αυτού που παράγουν και τα προϊόντα που καταναλώνουν μέσα στο ξενοδοχείο, 1497. Σύνολο 4.000 378. Ε, δεν θα πάρω το λόγο από τον ε, συνάδελφό μου, θα σας πω όμως ότι χρησιμοποίησαμε την πλέον, το πλέον συντηρητικό δείκτη 0,4 αντί για 0,8 ανακλίνει όπως προτείνει ο ΣΕΤ. Επομένως, 1204 είναι... Συνεχίστε κύριε Πανασάκη. Ε, καλησπέρα σα. Ε, ονομάζομαι Μανασιάκη Χρυστή. Συγγνώμη, των Θα σα πω, θα σα πω, θα σα πω. Λοιπόν, ε, είμαι στην ομάδα έργου και το αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκα στη μελέτη στο πλαίσιο τη εκτίμηση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων ήταν ο αναλυτικός υπολογισμό υπολογισμός των προβλεπόμενων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθεί από την εκπόνηση, από την εκτέλεση αυτής της μελέτης ε, επένδυσης, αλλά και από την α, λειτουργία της. Ε, επειδή ουσιαστικά πρόκειται για ένα έργο το οποίο πέρα από τη λειτουργία του αυτή καθεαυτή δημιουργεί και τις λεγόμενες διακλαδικές διασυνδέσεις, ε, χρησιμοποιήσαμε την εξή μεθοδολογία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απασχόληση που δημιουργείται από μια τέτοια επένδυση, τη χωρίζουμε καταρχήν σε δύο είδη. Είναι η απασχόληση στο στάδιο της κατασκευής και είναι η απασχόληση στο στάδιο της λειτουργίας. Κατά το στάδιο της κατασκευής, η απασχόληση είναι δύο ειδών. Είναι η άμεση απασχόληση, οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στην εκπόνηση της επένδυσης, στην κατασκευή της επένδυσης και είναι και η λεγόμενη έμεση απασχόληση η οποία θα προκύψει προκειμένου να παρέχουν κάποιοι κλάδοι τα υλικά τα οποία απαιτούνται προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η κατασκευή της επένδυσης. Σε ό,τι αφορά την λειτουργία της επένδυσης, δεν με ενδιαφέρει να πω αναλυτικά σε λεπτομέρειες, αυτές είναι διαθέσιμες στη μελέτη η οποία, η οποία βρίσκεται στον αέρα, υπάρχει η άμεση πλήρη απασχόληση, που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιε ξενοδοχειακέ μονάδε. Αυτέ λειτουργούν για να λειτουργήσουν, χρειαζόμαστε άμεση πλήρη απασχόληση. Παράλληλα, υπάρχει η άμεση μερική απασχόληση. Ε, η απασχόληση αυτή καθε αυτή δημιουργεί στη συνέχεια δευτερογενή απασχόληση, η οποία δημιουργείται ακριβώς από τις δαπάνες που κάνουν οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες στην επένδυση αυτή καθεαυτή. Υπάρχει η λεγόμενη υποστηρικτική απασχόληση, η οποία είναι η απασχόληση που πρέπει να που απαιτείται για να παρασχεθούν πρώτες και β' ύλες υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Και τέλος είναι η λεγόμενη συμπληρωματική απασχόληση, η οποία είναι η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες είναι συμπληρωματικές προς τις υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχουν οι συγκεκριμένε ξενοδοχειακέ μονάδε για τι οποίε γίνεται η συζήτηση. Ε, ήδη έχω προχωρήσει κατά κάποιο τρόπο σε λεπτομέρειε, αν και δεν ήταν αυτό ο στόχο μου. Να πω παρενθετικά και εν κατακλείδη ότι το τελευταίο διάστημα σε τοπικό και εθνικό τύπο διαβάζω διάφορα περί απασχόληση και για τη συγκεκριμένη επένδυση και γενικότερα για άλλου τέτοιου μεγέθου επενδύσει. Ε, δεν εισηγούμε ότι κατέχω τη μαγική αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι κατά τρόπο είμαι λίγο ειδικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο και απλά θα παρακαλούσα τον οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε α, εκφέρει άποψη για την απασχόληση σε, τέτοιο, σε αυτό το έργο ή σε άλλου τύπου έργα πέρα από την ιδιότητά του να επικαλείται και μια στοιχειώδη επιστημοσύνη την οποία εγώ προσωπικά 10 ε, χρόνια μελετώ και ακόμα δεν δίκιο. Εδώ προτάσαμε ανάπτυξη. Πολύ ανάπτυξη. Στο κομμάτι σε αυτό που άλλο για την ανάπτυξη τη Δεν αμφισβητήσαμε. Είστε υποκριτέ. Είστε υπόκριτες. το εκατομμύριο άνεργοι και μα λέτε τώρα ψίχουλα. Όχι, είπα Αμφιλού λοιπόν καθοδήγηση από του φορτάτους δεν δεχόμαστε. Δημήτρη. Όχι, δεν είναι. ότι έκανα. Επέτρεψα εγώ είμαι πολύ ήρεμο, αλλά από ψηλού καθοδήγηση από κάθε είδου δεν δεχόμαστε. Εμεί κύριε Μανασάκη δεν γνωρίζουμε από απασχόληση ε, επιστημονικά, οπότε ρωτάμε με τον κοινό νου και έχουμε ένα ενδιαφέρον και οι συνάδελφοι και εμεί σε αυτή την κατεύθυνση. Τι θα μα μείνει από αυτή την επένδυση.